大家好，汉语五二一，汉语我爱你。Сегодня учим веселую сказку ворку. Маленькая мышка，小老鼠，对吧？Настям，小老鼠上灯台，偷油吃，下不来，喊妈妈，妈不在。